Универзитетот го Целчев повторно со значаен раст на реномираната ранг листа на универзитети Вебометрикс. Секоја година се следат движењата во рангирањата и се прават анализи за тоа каде се наоѓа Угада и останатите македонски и светски универзитети на ранг листите. Угада од своето отворање до денес е во постојан пораст. Сега се излезени податоците за сите приближно 20.000 универзитети кои што постојат а, во светот и рангирањето кои што го прави го прави оваа компанија од Шпанија и нашата позиција како универзитет оваа година е за 650 места во позитива и сега се наоѓаме некаде на 2800 место, далеку подобри од трет, трето пласираниот во Република Македонија. Значи, Универзитетот Кирил Методи се наоѓа некаде на 1600 место, а ние се наоѓаме на 2800 место. Значи тоа е поместување за добри 600 места од предходната година. Отвореноста на универзитетот е на 300-та позиција. Според тој критериум, угада е на многу високо ниво и најдобар во Република Македонија. Интересно е да се истакне дека континуирано на вебометрикс листата има раст само на првите два универзитети во Македонија, а тоа се угада и УКИМ, додека со другите универзитети во Македонија тоа не е случај. На ниво на Европа, угада се наоѓа на одличното 799 место. Деталите, критериумите и рангирањето може да се погледнат на официјалниот вебсайт на Webometrics. Инако Вебометрикс представува рангирање на универзитетите базирано на неколку индикатори, како што се волуменот на веб содржините на универзитетите, бројот на веб страници и документи, видливоста и влијанието на онлайн публикациите на универзитетите и слично. Рангирањето го објавува Cybermetrics Lab, истражувачка група на Шпанскиот национален истражувачки совет. Рангирањата се објавуваат во јануари и во јули.